grade one ndicela ujonga aa ah, ah, ndicela ujonga ngumntu wonke ebantwini because le nto ndizayenza ufuneke nawe uyenzile ne ndicela ujonga ngumntu wonke mamela ke namhlanje sizawumejarisha ubude yabo ubude nobubanzi beencwadi zethu ne sisebenzisa ntoni sisebenzisa ibloko mamela ke ndizanda ukubonisa uba xa umejarisha ngebloko wenza njani ne jonga ke uqala apha kule ndawo incwadi yakho iqala kuyo yayibo apha kanye kone na a jonga mna kuqala grade ones jonga mna kuqala ndiyakubonisa eva jonga mna ndiyakubonisa jo yabona qala pha ekuqaleni ubeke umno wakho uzozibona uba uphele ndawo a-a abantu abandijonganga ive awundijonganga ndicela ujonge mna okay andithi yeyokuqala le hayi jonga le nto endiyenzayo yeyesibini uyimaki ibiphele ndawoni ne yeyesithathu uyimaki ibitheni iphele ndawoni yeyesine uyimaki ibitheni iphele ndawoni uyimaka ngantoni ibiphele ndawoni uyimaka ngomnwe wakho imaka ngantoni okay jonga ndizawuphinda ndihambe ndiyotsho kwezinye iitafuleni sindibone kakhe ne ngoku ke ngokuqalisa usiqala ngobude bobuphi ubude bobuphi ubude lathi ubude ndikubone bobuphi ubude eke ubude bobu khandijongeni bantwini ubude bobu siqala ngobude ke jo yim yabona uqala apha bekuubhontsi wakho ke ndibona jo apha bekuubhontsi wakho kule ndawo iphela kuyo ne apha nanko jo yabona iphela apho phinde uyibeke ke sondeza apha ekugqibeleni sondeza apha ekugqibeleni futshana nobhuntsi wakho ehe gqithi nantso ke bala jo yima yima yima ndikuncedisa akha masiphinde siqala apha ekuqaleni masiqala apha ekuqaleni ehe yebo ubeka ndalo ubhontsi wakho ah, jongo umbeke kule ndawo iphela kuyo apha ne igqitha ke gqitha ibeka ubhontsi wakho laa ndawo iphela kuyo yes gqitha a-a makugqitha ibhloko makugqitha ibhloko ngoba kugqitha ibhontsi wakho naku ubhontsi uphela apho gqithisa ibhloko ehe ehe good gqithisa ibhloko kwakhona Mm-hmm. wena ufumene 17 wena ufumene ngaphi ufumene 21 okay ufumene ngaphi wena 19 he bantwini ezi ncwadi zethu azilingani grade ones ezi ncwadi zethu azilingani iibloko zethu azilingani umbuzo wam njani ke ngoko omnye afumane 12 omnye afumane 17 omnye afumane 21 inde incwadi yakho imfutshane yakho incwadi ufumene ufumene andikuv ufumene 16 uanothanda ufumene 16 and u-16 yimpendulo yethi right u-16 yimpendulo yethi eright na ufumene 16 good boy jonga ke ngoku okay enkosi grade ones mamela ke grade ones mamela ubude bayo le ncwadi ubude bale ncwadi sithi ziiblokes ezingaphi ibubude ne ngoku ububanzi masijonge ububanzi bale ncwadi ziibloks ezingakanani mamela ke mamela jonga ngoku sisebenzise iibloks but sisawuthi later on sisebenzise iipensile sisebenzise longo longoba sisebenzise iirabha zethu ne sure khame ndibone ke nawe ufumane 16 sharp ya okay sure